banal Oh, camion en panne. Dépanné par un camion. Voilà. C'est tout ce que ça m'a faire. Pas banal. Qu'est-ce qu'il fait Allez Bonjour. Dites-moi. J'ai pas du tout de j'ai pas de monnaie, je suis désolé. J'ai j'ai pas de monnaie, je suis désolé. Alors ça, un camion qui roule à toutes les heures, il y contresens. Propreté, oh, il doit nettoyer les bords, euh, j'avais jamais vu ça. Voilà donc ce qui se passe quand il ferme le périph' la nuit. Ah Remarque, ça roule tellement pas dans la journée qu'il pourrait le faire à midi. Hein. Ça monopoliserait une voie, mais ce serait peut-être plus dangereux. Hein. Allez, encore un qui fait des appels de phare. Bien, ouais, et voilà, messieurs, bah, dames, vos captains et autres Uber lorsque vous n'êtes pas dedans, même quand vous êtes dedans d'ailleurs. Hein je les ai pris pendant un an et demi, je peux vous dire qu'à cette heure-là, ils sont pas en dessous de 110. Ah, ça me rend ouf. Comment ça m'énerve les mecs qui se jettent comme ça. Il a gagné une place. C'est le genre de mec qui est prêt à... C'est qui fait des slaloms dans les slaloms. Là ça va zigzaguer entre les voitures. Ah bah non ils ont rouvert la voie. tu sais, ils court-circuitent et tout. Ça me rend dingue. plus il est moche ton truc. Il avait le combo euh, téléphone clope. Encore un invincible de la route. Je crois que lui était carrément prêt à monter sur la pelouse pour me laisser passer. C'est adorable, mais perd pas de points pour autant, quoi. Aïe aïe aïe. Terrible désillusion. Pas de périph' cette nuit. Vraiment pas. Bon. Bah, c'est pas pour ce soir. <laughs> Manifestement, ça en perturbe certains. je l'avais jamais vu comme ça ce feu mais une fois que nous on a la, flèche on arrive de leur droite c'est une flèche orange qui clignote comme un bah ouais du coup c'est règle de priorité à droite je sais pas ça dites moi dans les commentaires euh, à la place du scénic que vous auriez laissé là la priorité ou pas ah, je sais pas bonne question